To by vidět zase jako nepotřebovat. <laughs> OK. Zní na to, že... Hm. que můžeš mít na to. Multiplayer. Ale pixel. Možnosti. <laughs> tak to vůbec. A zítra něco. Ok, jsem tady. Evet. Just finish it up. Push it Jinak to třeba minihru. hru. Hm. Skywars. Rozdežáky. я, я напала ще Что тут? Очка. On se nasadil věc, kterou jsem nenasadil. Preference nic. Moderování. OK. Vůbec jasně. Můžete mi zapnout a dělá by to fakt něco strašný, strašnou ozvěnu. Jasně, znám to. Stejný. dva. No to se jak, jako trochu seka. A jen čas plejt. Že fakt ničemu děkuju. Pojď. Nikdo mě nebude střílet, Lukem. Criticale, criticale. No, no, mm, scroll. <laughs> oh, mě rašne. What? A mě rašnu, jasně. Vzhledem se zdrpně na Skywars. Dám z Gčka. Takový jedný byli, že to je fakt super. Já hm, se nevím sran. 3300 kg. Hm, pátý, o, 1400. Se, jsem se, tí... Нет, Ні, то не. Так, далі сервечок та візьму. Пройдіть столу. Okay. Up. E, super, mnóstwo soli. Jeśli się choć tam wyjść, Určitě to není zabukovaný. Ani nic, by to chtělo. To je lepší. Hodí se. No, teď ještě to, aby se nahoru. to. Pan peču zapnutý. Zlež Tady mít opět asi 5 lidí. Super. Pusa je jedno.